Sakote, propaganda labai blogai, bet ar galite ranką ant širdies padėję pasakyti, kad patys niekada ir nieko nesate propagavę? Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangieji. Po pirmojo pasaulinio karo žodis propaganda tapo keiksmažodžiu. Karo veteranai staiga atsitokėjo, kad valdžia juos sugebėjo įkalbėti būriais traukti į frontą, kur jie be paliovos žudė ir patys žuvo. Daugelis pasibaisėjo tuo, į ką valdžia juos sugebėjo įvelti, pasitelkusi propagandą. Tad, kai pasirodė knyga apie karo meto melagystės, joje išsakyta žinia krito jau į parengtą dirvą. Žodis propaganda buvo negrįžtamai apjuodintas. Juo labiau, kad dar karo metais sąjungininkai vokiečių žinia vadino juoda propaganda, o savoje šventa tiesa. Tačiau ne visi propagandos poveikiu vien tik pasibaisėjo. Elitui atsivėrė akis, kad jų rankose galingas masių valdymo įrankis – karas atskleidė ir dar kai ką. Jei žmonės persima jiems įpirštą svetimą nuomonę, jie tą brukalą brangina labiau negu savo ir net savo vaikų gyvybę. Putin! Putin prezident! Myra! Ura! Tad kilo natūralus klausimas. O ką, jei karo meto propagandos metodus pasitelktume ir taikos metu? Tad Nors propaganda ir buvo apjuodinta, ji toli gražu niekur nedingo. Kaip grybai po lietaus dygo masinės informavimo priemonės – laikraščiai, radijas, o vėliau ir televizija. O už vis ryškiausias masinės propagandos triumfo pavyzdys – Stalino laikų Sovietų sąjunga. Na, o vakaruose propaganda buvo pervadinta į viešuosius ryšius – Tai buvo sukurtas apgaulingas įspūdis, kad propagandos nebeliko. Taigi, matome paradoksą. Nepaisant to, kad propaganda kaip reiškinys buvo apjuodinta, jos apimtis ir gale tik augo ir toliau auga. Ir galo tam nematyti. Tad kasgi čia vyksta? Ar mes be propagandos nebegalime gyventi? Ar negebame tapti jai atsparus o gal per menkai priešinamės jos poveikiui. Mano įsitikinimu ir vieną, ir kitą, ir trečią. Pažiūrėkime, kaip atrodytų gyvenimas be jokios propagandos. Susidarius propagandos vakumui, atskiros visuomenės grupės turėtų tvirtą savo nuomonę, Jos jaustų poreikį savo tiesomis įtikinti kitus, tačiau negalėtų to padaryti, nes kai viena grupė įmasi nusekliai įtikinėti kitas, tai jau savaime ir yra propaganda, ar ne? Tik mes patys manome, kad skleidžiame gryną tiesą. Iš šalies tai atrodo kaip suinteresuota nuomonė. Negebame tapti atsparus propagandai? Tikrai taip. Yra tik vienas būdas atsispirti propagandiniam gaivalui Tam privalu suformuoti kitą tiesos versiją, kuri prieštarautų brukamai propagandiniai linijai. Ir tai privalo būti koks nors ryšlus naratyvas, nugludintas paskleisti propagandiniais kanalais. Nes jeigu prieštarauji, bet negali nusekliai paaiškinti, kas yra ne taip su tau peršama versija, negalėsi pritraukti bendraminčių. O tai reiškia, kad paskesi dominuojančios propagandos liūne. Trečia propagandos įsigalėjimo priežastis, mano manimu, pati svarbiausia. Per menkai priešinamės propagandos dominavimui. Formaliai gyvename demokratijos sąlygomis ir kiekvienas turime balso teisę. Jeigu vieno balsas tau atrodo neteisingas ar net kenksmingas, tai kai Teigia viešųjų ryšių tėvų vadinamas Edvardas Bernes turi ne tik teisę, bet ir pareigą prieštarauti ir aiškinti, kaip yra iš tiesų. Jeigu žmonės lieka pasyvus ir leidžia įsigalėti per galingą garsiakalbį gausiai transliuojamiems iškreiptiems naratyvams, tai rodo daugumos pasirinkimą. gyvenimas laisvė neišvengiamai reiškia ir idėjų kovą. Tie, kas nuleis rankas be rimtos kovos, yra pasmerkti paklusti kitų propaguojamam naratyvui. Taigi, priešnodis yra. Reikia tik turėti savo nuomonę ir ją viešinti. Tada jūsų nuomonė tampa kontrapropaganda, o ji neišvengiamai sulauks šalininkų. Blogybė ne tai, kad kokia nors mažuma agresyviai perša savo nuomonę. Blogybė tai, kad dauguma išlieka pasyvi ir neskleidžia jos nuomonę atitinkančios prieš priešinės propagandos. Neprisijungia prie tų, kurie pasivargina skelbti kitokią nuomonę kaip atsvarą. Jeigu visi būtų aktyvūs viešindami savo įsitikinimus, vienos nuomonės įdas demaskuotų oponentai iš priešingos stovyklos – nusistovėtų nuomonių pusiausvyrą, kuri objektyviai atspindėtų visuomenės nusiteikimą ir interesus. Tad iš tiesų ne nereikia, kad propagandos apskritai neliktų. Te reikia, kad jie užsimtų kiekvienas. Ir žinoma, kuo jūsiškė nuomonės versija labiau remsis tiesa, tuo ji bus veiksmingesnė ir patrauklesnė. Galiausiai, tiesos jums niekas į smegenis neįsrieks Tikrąją tiesą neišvengiamai teks atrasti pačiam. Šį kartą tiek, kitoje laidelėje, kuo ypatingas jūsų vardas. Žiūrėkite, bandykite ir žinoma drąsiai ginkite savo įsitikinimus, ypač jei jie prieštarauja primiktinai brukamai nuomonį. Iki.